Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Saya doakan selalu dilancarkan rezekinya, dipermudah urusannya, dan selalu sukses, sukses, sukses, sukses. Amin. Oke, kali ini teman-teman kita kembali lagi ketemu di channel YouTube saya Ramadan. Kali ini saya kau, kali ini saya mau berbagi tentang bahaya wakil publik. Jadi maksud ini adalah wafi yang berada di ruang publik. Nah, misalnya bisa di hotel, di lapangan, tempat wisata, dan di mana aja yang bersifatnya umum. Jadi bagi teman-teman yang sering menggunakan wifi, maka berhati-hatilah. Maka di sini saya akan sharing ah, tentang bahaya dari wifi publik dan bagaimana cara mencegahnya. Oke, okay, teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Oke, okay. pertama, bahaya WiFi public yaitu ya rentan terkena virus. Ya, jadi salah satu penyebaran virus baik melalui handphone yang terkoneksi dengan internet maupun PC, laptop yang terkoneksi internet virus bisa disebar melalui jaringan internet. Jadi biasanya seperti kita ketahui ya, jenis virus yang sering menyerang yaitu jenis virus yang bernama melalui chameleon. Tulisannya C H A M E L E, e O N, chameleon. Jadi virus ini menyerang komponen yang berada di dalam perangkat handphone maupun komputer. Jadi teman-teman, untuk terhindar dari virus dan serangan dari virus ini, maka kurangilah dan hindarilah untuk terkoneksi atau menggunakan akun publik. Ya. Oke, selanjutnya akun sosial media rawan dibajak. Jadi bagi teman-teman yang suka main Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, maka hindarilah menggunakan akun uh, WiFi publik. Kenapa? Di situ kita memasukkan password bisa direkam ya. Uh, ya ter tergantung kecanggihan dari yang menggunakan atau memanfaatkan WiFi publik ini untuk me membobol password dari sosial media kita. Jadi teman-teman kalau ingin bersosial media maka hindarilah menggunakan uh, WiFi publik oke okay. ya pencurian data pribadi jadi ini bisa menyangkut yaitu misalnya data pribadi kita yaitu misalnya di email kita password kita foto kita yang bisa dimanfaatkan pihak ketiga untuk kepentingan dia jadi ini sangat berbahaya sekali jadi teman-teman untuk data pribadi harus hati-hati ini bisa digunakan untuk hal yang negatif ya oke selanjutnya ini data perbankan bisa dihack Ini pernah kasus ya suatu bank ya eh, dia mengaku kehilangan atau rusak nomor handphonenya lalu dia ke apa ke call centernya atau ke kantornya lalu di sekitar itu ada hack lalu dia mendengar pembicaraannya langsung ternyata mereka sudah bekerja sama itu telah mengambil uang ratusan juta uh, itu kasus saja sih untuk dari data pribadi kita nah, tetapi di sini jaringan wifi publik itu bisa membobol rekening kita semua transaksi online kita hati-hati kalau jika kita menggunakan akun publik jadi data perbankan yaitu apalagi yang sering menggunakan transferan atau cek rekening maupun ya termasuk semua hal-hal yang berkaitan dengan transaksi online perbankan. Ya, itu bisa dihack dan kita bisa mengalami kerugian. Selanjutnya adalah spam iklan. Jadi ini sangat ringan sekali. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh Eh, untuk mempromosikan iklan-iklan mereka melalui jaringan internet yaitu wifi public ini bisa mengganggu juga jadi selain yang tadi ini spam iklan juga bisa mengganggu kenyamanan kita dalam internet maka tetap hindari menggunakan wifi public yang tidak bertanggung jawab oke jadi bagaimana cara menghindarinya pertama pertama yaitu hindari menggunakan wifi gratisan wifi publik, jadi sebisa mungkin ya gunakan wifi internet dari handphone atau dari temannya yang jelas sumbernya jadi jangan gunakan wifi gratisan publik yang tidak tahu siapa pemiliknya walaupun itu gratisan kedua jika ingin terhubung pastikan wifi publik yang sah ini maksudnya adalah misalnya kita berada di hotel di gedung yang jelas uh, nama wifi-nya dan passwordnya Uh, itu tapi ya, kita tetap berhati-hati kedua ada ke, selanjutnya adalah gunakan antivirus yang selalu update jadi antivirus ini adalah untuk mencegah virus menyerang bukan mengobati atau menghilangkan virus yang menyerang walaupun yang namanya antivirus artinya mencegah walaupun kalau misalnya sudah terserang virus kita bisa membasminya tetapi Alangkah lebih baiknya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi selalu gunakanlah antivirus yang selalu update ya. Jadi kalau misalnya antivirusnya tidak update ya percuma juga karena virusnya selalu update juga. Jadi teman-teman selalu gunakan antivirus yang selalu update. Selanjutnya adalah hindari masuk ke layanan perbankan, email dan transaksi online. Ya, seperti yang kita bahas tadi, semua transaksi online baik perbankan, belanja online atau yang berhubung sama password ya baik itu email, sosial media maka hindarilah kalau misal kita selama terhubung wifi gratisan jadi kalau misalnya nonton YouTube sesuatu yang tidak berhubung sama password ya silahkan ini untuk keamanan atau keamanan dari diri kita sendiri ya oke jadi antivirus itu merupakan salah satu pencegahannya. Jadi teman-teman, ya dengan informasi ini maka lebih teliti lah atau lebih berhati-hatilah menggunakan wifi publik eh, kecuali kalau misalnya ada password atau ada namanya tapi ya tetap berhati-hati khususnya menggunakan transaksi online perbankan email, sosial media selalu berhati-hati jadi selain itu, agar hal-hal negatif ini tidak terhindar dari teman-teman yang Anda cintai atau yang Anda sayangi, silakan kirim video ini kepada teman-teman. Jadi pada teman-teman yang lain yang belum tahu informasi ini, mereka segera tahu dan bisa menghindarinya. Seperti kita ketahui, bahayanya dari wifi publik ini adalah pertama rentan terkena virus, kedua Akun sosial media rawan dibaca, ketiga pencurian data pribadi, keempat data perbankan bisa dihack, kelima spam iklan. Jadi teman-teman kalau bisa hindari dan kurangilah menggunakan wifi public dan silahkan di share video ini dan yang terakhir adalah yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe untuk mendukung mensupport channel ini biar lebih berkembang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.